欢迎回到九的电子产品超详细。今天我们要来跟大家介绍的是 JTH-WL Series，它是一款使用蓝牙讯号进行传输的无线温湿度侦测器，并提供内建式 JTHI-WL 以及外拉式 JTHO-WL 两种感测款型，可针对不同应用进行选择。 JTH-WL Series 使用主动推波传输方式，配有免费 App JTAG Monitor，无需复杂配对即可自动推波周遭的行动装置，并于行动装置上显示实时数值。更重要的是，可以一次显示范围内多台装置，不限组数，对于广大的厂房、仓储、库房等管控处理，有着十分良好的扩充性。JTH-WL Series 测量温度范围为。 负二十到七十度，湿度则为零到一百帕，涵盖绝大部分的应用环境。当侦测超过警报数值时，会于行动装置上进行闪烁提示，并能记录高达六千笔警报数值。另也可将记录资料汇出，转成通用的 PDF 与 CSV 档案格式，资料分享简单便利。产品大小为长六公分，宽三公分，高两公分。 供电则是采用 CR 二零三二纽扣电池，无需再额外连接电源设备，在实地的运用上十分的小巧便利。JTH-WL 还可以搭配讯号转换器 BTM- 零一，输出 RS 四八五通讯讯号，或是以蓝牙方式连接我们的大型显示看板，进行更直观的显示判断，运用上十分的多元。以上就是我们针对 JTH-WL Series 做的简单介绍。 如果有任何问题，欢迎留言给我们。喜欢相关的内容，也持续追踪我们九德电子。我们下支影片再见喽，拜拜。